انا مش خايف علني الصوت بس وانا شبه ريتد كده ليه تعالى تعالى تعالى خلاص خلاص انا قلبي جمد خلاص نقفل اللعبه دي يا ابني المايك بيتهز بتهز الترابيزه ايه ده؟ اللعبه باظت انا مش خايف يا ابني خلاص خلاص يعني انا يعني عدي بص كده في السكينه في الحلاوه ولا اي حاجه الكلام ده ولا اي حاجه يا بابا لسه ملاه اوكي اوكي كلام فارغ كلام big fun يعني مرح كثير يلا عايزين نمرح Whoa, that was funny. yes. La la la la la la. خايف ابص ورا اقسم بالله انا خايف ابص ورا هو صوته اصلا في ظهري هو هيركبني القطر ولا في ايه تخبط في القطر النغمة اللي انت فاتحها في ودني دي بتهبر في حاجات بتهبر اطلع من خايف خلاص هات بهلوان هات موميا هات كعات العنب بلاش هبر بلاش اقعد لي الناحيه الثانيه بلاش بلاش حركات وسخة بلاش حركات وسخة أنا بقول لك أهو يا عم انا اخبي الكرسي اللي قاعد عليه اصلا المس الباب os Dolma جدعان يا عم البتاع ابن الكلب البهلوان ده الصوت الصوت Thank you. لا لا في ايه يا لهوي يما لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما تعملهاش ما تعملها please please please please ايه ده آه! ايه راح الملاهي تاني الصندوق ده فيه ايه البهلوان هناك اوبا اوعى تقول لي انه جاي هنا قول لي اعمل ايه قول لي اعمل ايه بسرعه بالعمل عليه يا ابن اللعيبه تعال تعال يا غبي تعال شغل النور من قلب الكهرباء الاول يا عم وقعت وقعت في الفلاش اسكت علب الكهرباء دي فين لازم تضحك عليه يجي وبعد كده احنا نروح فهمت لازم تغفله يا غبي تعال تعال تاني تعال دور تاني تعال اون مور شمس رب بس ما توه اوكي اوكي ايه we left the bolt cutter on the swing هي فين فين ال bolt cutter ده فين يالا ال bolt cutter؟ فين يالا ال bolt cutter؟ نط يا خبي ما بينطش فين البولت كتر ده يا ولا يا ولا فين البولت كتر مش هيكلع البتاع ده شايفني انت رايح فين يا اسطى يا اسطى يا اسطى في فيوز ناقص الفيوز ده اكيد في المكان اللي هو راح فيه اه ده مستنيني برافو عليك برافو عليك اروح فين احي لا لا لا تعالى بص بص بص بص تعالى شوف شوف تعالى فين الفيوز فين الفيوز فين معاك fuse؟ fuse فين معاكم فيوز بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه ها ها ها ها فيوز هنا فيوز هنا ايه شرب اوبجكت ايه ايه عايز اطلع ملاهي ايه محتاج حاجه تفتح بيها دي فين فين اجيبها منين يا جدعان اجيبها منين المطوه اجيبها منين المطوه يا كابتن اجيبها منين اهي اهي اهي معلمي ولا ولا ولا تعالى الناحيه افتح بيها خد الفيوز افتح دي فهمت سيبوا يعدي سيبوا يعدي ولا ولا تعال هلا ولا انا اهو تعال ايوه ايوه برافو عليك برافو عليك برافو عليك غبي غبي عمل عبيط عمل لا لا لا لي عيني لا لا لي لا لا لي راح ولا جلي بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة افتح افتح افتح افتح افتح حط فيوز حط فيوز جو جو جو جو جو ايه ده ايه ده ده بيلف لا انا مش عايزك في المنطقه دي طب بقول لك ايه ولد ولد ولد ولد افتح لا ما تزقنيش ما تزقنيش ما تزقنيش ايه ده؟ باظت؟ اه اهي اهي اخبطه بيه ده ولا اعمل ايه؟ اعمل ايه بالبتاع ده؟ الملاهي الاولانيه انت هتلعب ولا انت عبيط ولا ايه؟ اوكي طلع اهبل الله الله الله الله الله الله انا مين الله الله الله ايوه ايوه هو شايفني ولا ايه؟ في ايه؟ حد قال لي استعملها هنا اهي اهي اهي انت هديك بالاف اقسم بالله اعمل ايه اخش لها ولا اعمل ايه اخش لها انت اللي عامله لي البلاوي دي كلها بنت المجانين اخش ولا اجري ولا اعمل ايه اعمل ايه طب ما تخش لهاش شيت ما تقوليش اقعد استخبى يا جدعان اعمل ايه الزحافه اخش اعمل ايه طب احلى وجريت وراه ايه ده الاوضه دي دي الاوضه دي في في سمر 58 الاوضه دي كان فيها عفريت الله انا خدت البهلوة رميته في الزباله الاوضه دي كان في سمر 58 كاميرا اهي يا عم اهدى عليا ازاي اللعبتين دخلوا ببعض يا بهدى عليك بسم الله الرحمن الرحيم وحيدي لو سمعتني هتفتقني آه، هنعمل لها فخ حبل وجرس هنعمل لها فخ ونموتها إيه اه ما ينفعش تنزل تحت حبل وجرس حبل وجرس اه حبل وجرس عشان نجيب الوحش حبل وجرس حبل وجرس حبل وجرس حبل اهو يابا خد الحبل حبل وجرس دي جايه خسرنا يا غبي اجيب الحبل والجرس من ايه فين الحبل والجرس تحت الدولاب اهو لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا جرس في اوضه امي اه دي اللي فيها العفريت يا ابن العظيم طب ليه دممت ما كنا حلوين الصوت ده جاي من الدولاب صح؟ الصوت ده جاي من الدولاب ايه ايه ايه ايه ايه اللي بيعمل ايه ايه, إيه؟ ايه ده انا خدت ايه تاني؟ رماه في الشارع برضه اه انتوا لعب وسخ اصلكم طبعا انا خايف اعدي من قدام الدولاب اللي بيتوشوش نفسه بابا في ايه يابا في ايه؟ اوبت يا عم في ايه؟ انت انت ماشي بتلعبني في ايه؟ راح في واحد غالبا بي... بيكتب على ال... بياخد اللاعب رماه في الزباله والله انا خايف حضرتك اعدي ايه الصوت ده مين في حد بيتوشوش ولا ايه عشان صرخت في ودني قبل كده بالراحه طب بالراحه طيب Nossa, gaiba coxa! بالشواشر مش حلو والنبي بلاش حركات طقمه مش حلوه يا عم هي اللي خضتني المره اللي فاتت عملتها ولا ايه فين الجرس يا الجرس فين؟ يا عم الجرس فين عشان الجرس فين يا جدعان الجرس فين ده عدي ده انا ده هيتعمل معايا الصح يا حلاوتك يا حلاوتك حضرتك اللي بيتحط في الكورنر اهو انتم السابقون ونحن من احيه احيه حلاوه <laughs> اللي دخل بخد الجرس اتعمل معاه يتحط تحت السرير فوق السرير ايه تحت على السرير ما انا ابن مجانين اصلا انا وعدتها بقفا وهاخد في وش امي دلوقتي ماشي ازرق طب اخش الحمام ولا اعدي بقى الله الرحمن الرحيم بص هي انت هتتخض تمام خدها في وشك كده اكيد هي مش هتعديها كده تمام فيلا بقى يا ابني انا مسنوق لازم اعدي من قدامها dumbbells dumbbells ايه هي قتلته في الحمام وحطته تحت السرير ها اقفل اقفل تعال تعال انا مش خايف انا مش خايف منك ها إيه إيه ده ايه ده ارجع الاوضه واخش وانام وارجع الاوضه وانام انا ايه ده يا ابن اللعيبه ارجع اوضتي وانام اه انا هنام اه هنام يا ابن الميتين مجانين انت يخرب بيت امك ايه ده فضائي رميتهم في الزباله رميتهم في الزباله يعني موتهم انا هنام قشطه ولا ايه؟ كسبت كسبت كسبت ثلاث ساعات هو انا لسه ما خلصتش امك يا ابن العبيط اهو موتت امك يخرب بيتك عملت ايه؟ اهدى شوية اهدى يا ابني صوتك يا الصوت ده حضرتك صوت اسد موت امه يخرب بيتك في حاجه في الشباك النور دلوقتي هو خباهم هنا خبى امه جوه ولا ايه نهاية الجنان بس حلو عليكم كده حلو عليكم كده النهايه بكره بقى يا حبيبي التوهور نهايه الجنان نهايه الجنان بس تعالى بقى شوف النهايه بكره يا اخويا وهو كده كده two chapters <laughs> انا برنس <laughs> حضرتك تفتكر اخر chapter هيعدي عادي كده هيجيب لك ابوه وامه واللي خلوه الارواح كلها فاكس فاكس يا بيه كده حلو قوي كده guten Tagen يلا good night اللي عنده الفجر يروح يصليها يا جدعان ادعي لي لو سمعت معاك محتاج دعوتك اوكي وليتس هوست وقال شكر كل الناس بتتفرج الناس عملت follow الناس اللي عملت share والناس اللي دعمت طبعا ما عملتش follow اعمل فولو اوكي اراك غدا اراك غدا يا حبيبي بيتزا تشيز مين بيتزا تشيز ده يلا سلام